Sono Paolo, ho 40 anni, vengo da Piacenza e nella vita faccio l'operaio metalmeccanico. Io avevo una pelle cascante mi dava dei seri problemi, sia a livello personale, portavo sempre gli occhiali da sole perché avevo paura a farmi vedere gli occhi, avevo la pelle che cadeva, mi sentivo vecchio. Mi sono messo alla ricerca di un professionista dedicato solo allo sguardo. Durante la prima visita il dottore ha deciso di eseguire una blefaroplastica superiore e inferiore per risolvere il problema. Allora ho deciso di farmi operare, anche tramite la mia ragazza che mi ha sostenuto psicologicamente. Il primo giorno sono andato in clinica, sono stato accolto dal dottore, dalla sua equip, dagli infermieri, l'anestesista. Non ho sentito nessun tipo di dolore durante l'operazione, nessun tipo di dolore dopo l'operazione. All'uscita dalla sala operatoria sono ritornato in camera dove c'era la mia ragazza che mi aspettava mi sento un'altra persona era proprio quello che mi aspettavo. Non ho avuto un, uno stravolgimento dello sguardo, sono io, sono Paolo. E guardo le persone negli occhi, non ho più problemi e questo lo devo solo al dottore. Mi ha veramente cambiato la vita e meglio, sto molto bene adesso.